fazer uma pizza de óleo. Vamos fazer uma pizza de óleo? Simples, prático, rápido, só com óleo. Fala, galera! Ah, tudo bem com tu? Ah, aprenda a fazer uma pizza de óleo, fácil, prático, simples, barato, com poucos ingredientes. Só óleo mesmo. E a massa de pizza. E o queijo. A receita é bem simples. Nós vamos precisar de óleo. Que bandeja deliciosa. Cheirosa. Posso comer só um? Hum. Peraí. Hum deixa o seu like e se inscreve no canal. Uma massa de pizza pronta. Tem que ser pronta. Queijo mussarela. A bandeja. Coloquem também, ó. Farinha de fubá pra pizza não pregar. É mais farinha de fubá pra pizza não pegar. Gostaram? Vou lançar um EP novo pra vocês aí. pizza não pegar, vai! Eu quero queijo, muito queijo, bota queijo, quero queijo, bota queijo, muito queijo, queijo, queijo, queijo, queijo. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, queijo, bota, bota, vai, vai, vai, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Pronto. E bota, bota queijo. Ficou assim. A gente vai pra segunda parte. É, comenta aqui embaixo. Se você tem Instagram, já me segue lá no meu Instagram também, beleza? O link tá aqui embaixo. E no TikTok também. Oh separar a massinha do óleo. Pronto, galera. Já colocou todos os biscoitos aqui dentro. Olha isso. Agora a gente vai pegar o quê? Caraca, essa pizza vai ficar muito gostosa. E assim ficou a nossa pizza. Vamos levar pro forno de 250 graus. Crianças, não façam isso em casa. Peçam ajuda das suas mães ou dos seus pais. Agora vamos montar. Como ficou nossa pizza? Você gostou desse vídeo? Eu tô com uma música diferente, né, no final do vídeo, pois é, porque eu tive duas partes pra fazer esse vídeo. Então, deixa o seu like, comenta aqui embaixo se você gostou, qual a sua pizza preferida, sei que você gosta. Valeu, falou! Uh!